Guardei e fizeram uma cruz para o meu Salvador. de Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao Mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade, eu sou. Calvário pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. bombe